Hola amigos, buenas noches. Hoy les enseñaré cómo descargar e instalar el uTorrent. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro explorador y copiar el, y pegar el enlace que les dejaré en la, descripción del video. Se los dejará acá, acá abajo. Esperamos 5 segundos y le damos aquí en salto publicidad. Nos dirigirá a este mega Si este archivo es mío, lo subí yo. Lo descargamos. Lo guardamos en el escritorio donde ustedes quieran. Yo lo guardaré en el escritorio porque es más fácil encontrarlo. Le damos extraer aquí. Si nos extraerá este archivo ejecutable, le damos doble clic mí en este caso se me ejecuta porque yo lo tengo instalado pero cuando les salga le damos next sí sí sí y listo lo tenemos instalados le damos a permitir acceso con el firewall y listo eso fue todo muchas gracias no olviden suscribirse y comentar hasta la próxima